Siedzą na każdej prostej, siedzą na tym zakręcie Kilka nie zdąża się spięcie, nagrywam drogi, to dla mnie jest szczęście Ale co chcę, typie wszędzie, po tym kiedyś na komendzie Siedzą na każdej prostej, siedzą na tym zakręcie Kilka nie zdąża się spięcie, nagrywam drogi, to dla mnie jest szczęście Ale co chcę, typie wszędzie, po tym kiedyś na komendzie